buat masa banyak-banyak uh, pasal kita pun nak rekod uh, untuk abra pergi ke YouTube channel Beroy eh, supaya hok man tak tak sempat uh, lihat uh, tutorial ni dia boleh tengok dalam YouTube channel dah. Okey. Jangan lupa tu uh, YouTube channel Beroy eh, Abmida Production. Uh, kalau ter- ketinggalan tu boleh tengok sana lah. Uh, sana asbo-sebi abra bubuh. Untuk tatapan uh, sahabat-sahabat, adik-adik kita, peminat-peminat animasi Wayang Samak Said semua ada dalam tu. Ah, uh, okey. Hai, masuk-masuk dulu. Abang Roy, pakak mari tanya lori ayam kafe pakai mana? <laughs> Oh. Oh, sudah dah lah. Habis pakak ayak gate tu. <laughs> Ada berapa parking belakang tu. Ha, dalam tanah ke okay? dia dalam tu Kena gali sikit lah <laughs> Bobo Ada air kafe duduk ah, tu Lori air kafe duduk dalam garas garas. Ah ha, pagi ni kita tak gerut lagi Kita buat hotline dulu eh Kita buat hotline dulu Ah masuk masuk masuk dulu masuk dulu. Abang nak start dah, nak start dah. Nak start dah. Ah, masuk. Pagi ni kalau tak apa mungkin sibuk belaka jadi apa rakan ni ha cedek kita hok mana ketinggalan kita buat. Okey, sebelum tu abang nak cerita sikit uh, uh, muka abang nyelah sikit tu sebab uh, skrin abang ni luah jadi dia cahaya dia kuat sangat ha, jadi nyalalah lah. muka tu eh hok gelap eh dia dia jadi nyala ha, gitu uh, gapo kita boleh buat dengan software ni ha, gapo kita boleh buat dengan software ni dia kalau kita nak buat nak lukis muka kita nak jadi katung pun boleh kita menggunakan aplikasi ni Ha, kita trace muka kita macam mana kita nak lukis ataupun kita boleh lukis direct dalam ni untuk jadikan satu karakter ha, jadi banyaklah pengguna software ni ha, paling simple, paling mudah ha, tak banyak kotak-kotak lah tak banyak nak kena cari-cari apa nak masuk folder tu folder tak payah dia cuma sikit-sikit lah ha, okay. Jangan lupa share-share eh. Share-share biar teman-teman kita, sahabat kita orang lain-lain tu berkesempatan pagi ni boleh tengok. Uh, boleh belajar anak-anak nak minat uh, untuk buat animasi ko, grafik ko. Boleh belajar hari ni. Uh, ha, beri Abrawi ni secara percuma je. Di musim PKP ni ke kan? Jadi kita tak boleh nak pergi mana. So kita... Uh, ajar aku online je lah ha, mana tak sempat tu boleh tengok semula dalam channel baru dah Okay Okay kita mulakan dengan um, Aplikasi kita Okay The baru ni uh, Ni adalah layout uh, software dia ni uh, aplikasi dia ni uh, ah, Micromedia Flash lah uh, ini abang abang nak direct ke kepada karakter kalau top hack boleh masuk dalam channel abang Roy tu uh, uh, channel uh, media production tu boleh tengok abang ada buat part 1 dengan part 2 cara nak guna aplikasi ni ha, uh, ni part 3 dah ni ha, uh, part 3 ni kita nak direct kepada buat karakter Ha, ah, okay, kita start dah. Pertama, uh, seperti biasalah, sebelum kita nak mula ke uh, drawing kita tu, kita pergi kepada, okay, apa lagi zoom sikit. Kita pergi kepada um, insert. ha, okay. Atas dia sekali ni dia ada insert. Macam kita nak buat background, Abra ajar dalam siri kedua tu. ha. Hai Wani Haa Abra lukis muka Wani jadi katun boleh? Haa boleh lah Ni Abra nak ngajar dah ni Haa Abra nak ngajar ni Kena belajar lah Wani ni Haa Okay Okay Kita pergi kepada insert new symbol Macam kita nak buat background tu Okay Ikut new symbol So pastikan berada di uh, ni di template uh, grafik uh, grafik ok sini kita type uh, gapo ni karakter gapo kita nak buat ok abang dah kata karakter abang roy lah ok abang roy dah nah misalnya ni abang buat simple-simple je dah ok abang roy kita ok sini Okey, eh, dia akan duduk dalam library. Ha, ingat dalam siri kedua tu Abra ayat dah. Dia ada dalam library deh. Okey, so sini Abra akan buat di di atas ni layer ni. Abra akan taik uh, ha, muka kita tu, face. Muka kita uh, kita kena buat uh, pertama kali kita kena buat Uh, round muka kita tu Pak segi ko Bulat ko uh, Buju ko Ah, ha, situ pertama kali kita buat. Deh. Okey. Abroi ambil gun ni, ah, kita kita ambil bola ni. Okey. Ya deh. Okey, kita ambil oh, bulat ni. Okey, Wani bak nukih memang Reti luki orang ni dia. <laughs> tak apa Wani, abraja ni. Ha, hok tak pandai nukih hake pandai lepas ni. Lagu mana nak buat? Ha. Share share Wani, share dah. Lakau dah share share. Ha, share like. Ha, okey, abra pilih hok bulat ni. Okey, abra pilih hok bulat. Ke kita tengok bawah ni ni dia dia tengok warna cat bawah ni nampak tak? Warna cat ni warna hitam. Kita klik dia sekali. Okey. Kita klik dia sekali, kita buat guna orang mentah eh? dah, tak nampak. Mentah, mentah, mentah, tak nampak. So, abang kena akak sikit. Okey, situ. mulalah, dah, semula. Okey, kita pergi ke bulat tadi. Okey, nampak tak boleh ni kalau ni. Ha ni, klik dia sekali, kita buat line a uh, buai color dia tu. Ha ni, kita buat color dia. So kita klik situ. Wow. Ha, kita buat color. Kita nak round saja. Kita nak outline dia saja. Okey, kita klik tu, dia akan jadi tumbuk tanda lain lagu ni. Ha, tumbuk tanda lain gitu. Okey, lepas tu kita pilih bulat tadi. Kita buat kita. Ha ni muka berah lah ni, konon-kononnya lah. Ha ni muka berah. Ha okey. Kita buat kelinga dulu sikit. Kelinga gitu. Ha. Ataupun nak suruh comel lagi, kita buat luar dulu. Ha kelinga gitu. Okey, abang lagi besar sikit. So kita boleh tengok Oke. Okay. Ini ya berbesar ki. Nah, ha, telinga ni kita belok sikit lah. Okay, kita belok sikit. Okay, kata telinga berada di situ. Ha. Ah, so, flash ni sedap dia. Kita boleh buai kalau mana kita tak save. Okay, kita, kita klik dia delete tu. Kita delete. Eh, sorry, sorry. Salah, salah kita klik dalam ni apa pasal bro ah gitu ah dia klinga nampak klinga ada dua dah ah so kita copy hak ni control c control v ah so hak ni kita buat rotik pun boleh kita direct gini pun boleh ah ni klinga ni okey ah gitu Nampak tak dia, dia punya round tu oh, Sorry sorry Apa lagi tu buka guys Okay gitu Ja Magic Kalau pakai Adobe Flash boleh juga ke? Boleh boleh Ja Dia ada dua uh, Dia ada dua Asal, Adobe, asal ada Flash lah Dulu Micromedia Flash ni Dia satu company Lalu ni Adobe Flash ambil habis tu ha, Dia jadi gabung habis boleh guna juga jadi Oh ni lebih simple lagi lah Takut orang tak faham kan Dia lebih kurang sama aplikasi dia Sama je uh, Ambo 2D tak panas sangat Kalau 3D insya Allah boleh sikit-sikit Oh hebat hebat hebat Ha, lah ni 3D tu apa malah nak cerita lagi lah Hok Evan dah ha, Jadi kita kita cerita hok bawah dulu lah ha, We kenal dulu benda tu Haa Okey, sekarang ni muka ni ada dah. Sekarang ni abang nak tebal sikit. Uh, nak tebal dia punya ni abang uh, highlight dia dulu. Abang highlight dia dulu, abang pergi ke bawah dia ni. Abang nak ambil dah layer 3 dah. 3. Okey, baru nampak sikit ke? Okey. Abang nak bubuh color. Ha, kulit kita. Klik pada tanda cat dia tu. Okay, pilih lah uh, ah, Kulit kita warna gapo Okay nah, Gitulah Ah. Kita boleh ajar comel lagi Ni abang tunjuk uh, basic lah Basic Lepas tu Abang nak buat rambut Ah, rambut abang ni Rambut abang ni Abang pakai gun ni tak? Kita pakai gun ni lah ah, Okay lah So kita pakai gun tu Kita ambil Ah, line dia gini kita buat gitu dulu okey hak lebih-lebih ni biar dulu kita buat gitu okey hak lebih tu kita boleh buat klik dia kita buat Lepas tu abang ada kop ada macam ada tebal sikit eh. Kita tengok sini dia ada macam gitu. Ha, kita ubah lah ubah. Ctrl C, Ctrl V. Okey, kita letak atas tu. Kita buai hak lebih. Kita tarik tepi ni. Nak bagi nampak ada tu. Ha. Hak ni ada besar sikit lah. pasal dia ke okay, pala kita ke okay, pakai got tu. Ha. Nak besar lagi pun boleh ni apa buat basic lah. Ya. Okey, kita buat dulu. Color dia boleh buat. Ha, pakai pioh gitu. <laughs> eh, ni nampak shape gemuk sikit tu. Ha, ni nak beki. Okey, kita beki. Ha, berlaku sikit lah sini. Ha, we nampak. Ha, gitu. So, boleh tarik dagu sikit lah. Okey, lepas tu apa nak buat janggut sikit. Ha, janggut sikit eh. Okey pergi kepada icon pencil ni ke okay, atas tu icon pencil ke okay, ni apa? awak pilih hot ink dah ink ni dia bebas dia kita boleh trace a uh, go tu ni abang Lucky menggunakan mouse a uh, mouse je abang ada pen ni tablet pen hak berapa pakai ni hak abang Lucky pakai ni lah Ha, kalau tengok warrior sama sains semua tak boleh pakai gunis. Cepat kita boleh lukis kan So boleh pakai mouse Okay, Abang nak kan yang anggap Abang ni. Oh, dia gitu. Dia, kita tengok. Biasa kita nak buat karakter ni, ya, kena kena ada cermin. So, depan kita, kita tengok cermin tu. Tengok. Ha. Okay, tak boleh buat gini lah sikit. Buat gitu. Ha. Ha, gitulah. Contoh. <laughs> Okey, kita buat warna hitam. Ah, uh, hitam jangan menggunakan warna hitam betul-betul lah. Uh, kita gunakan color cerah sikit. Ah, uh, jangan guna flat hitam. Pasal apa? Sebab kita nak uh, buat shading dia guna warna hitam. Ha, uh, jadi kalau hitam tu tak nampak. Ah, uh, First time jumpa Abura masuk kat Darul Digital. Ya. Yeah. Ha, uh, ingat lagi. Lama tu tak Okay saya boleh tengok komen-komen dulu uh. Assalamualaikum Pak Rosen oh, Terima kasih Join join join ha, Pak Rosen ni otai kita ni ha. Kena belajar banyak dengan Pak Rosen Bak-bak buat karakter ni oh. Kalau saya main apa Pak Rosen ni Mak Rosen ni main-main Iya Haa lah. ah. Dan share Thank you Jah Thank you Jah Nanti kita jumpa Yunai tu Boleh Nanti kita jumpa Ah, Share-share lah belakang Mana masuk hari ni tu Jimmy Seni Wow Habis dah start edit anime ah, Belum anime lagi Ming Habis baru bila ajar buat karakter dulu Kok simple Okey. Okey. Lagu mana Berbuat warrior sama Said tu Ginilah Haa ah. Okay, sekarang bro si Adoh dia punya layout. Oh, oh, topi ya bro. Topi ya bro. Tengok nak nak nak, nak berbukala lagi. Okay, kita berbukala dulu lah. Tapi ya bro, warna hitam juga. Hmm, apa bro tak sebut hitam. Apa bro berwarna... Warna gun lah. Warna purple gelap gitu. Haa, nampak tak? Haa, purple gelap gitu. Okay. Lepas tu, siap dah face. Ha, kita siap ada lukis. Sekarang kita nak lukis mata, hidung um, dan seterusnya lah nanti. Okey, dalam flash kita buat dia panggil layer. Kan beraja dalam siri kedua tu, siri pertama tu dia ada dah beraja dia cara nak buat layer. Okey, layer dia ada. Okey, sekarang ni face. Layer atas ni face. Ah uh, nampak tak? Layer atas sekali ni baru buat ni, ni atas sekali tulis face. Fan ni macam ni lah. Ruang round ni. Apa nak bubuh shading. Uh, basic shadow. Muka kita ni kadang-kadang dia... Dia ada kan. Nampak tak muka baru ni? Sini dia cerah kan. Pasal, eh sini alik ni dia cerah. Pasal ada lighting kot luar masuk. Uh, ah, jadi kita nak gelak tepi sikit. Uh. So... Uh, Abro pilih brush hot paling halus sekali. Bawah tu. Abang nak buat ah, okey kita kata cahaya tu belah belah belah mana? Eh? Belah kiri ya. Belah kanan lah. Okey, kita nak gelak alik kanan. Mana cahaya ni alik ni? Alik kiri lah. Mana-mana pun boleh. Okey, so abang lukis kita buat shading di topi dia dulu. Ha gitu. Tarik gitu katalah lah, gitulah, Termasuk dengan janggut-janggut dia sekali. Ha tengah sikit hak ni ni sikit lah kat tepi kita ha gitulah okey nampak sekarang ni tu geligih apa dia punya drawing ha, kalau control? salah kita control Z balik apa tak si geligih apa dia nak smooth kita okay, LS ni pakai smooth buat semula Ah, nampak dia akan ikut kita punya tu ha gitu so kita buat shading dia color dia eh Uh, kita nak gelap sikit Jangan guna tone lain lah Kalau boleh guna tone yang sedia ada dalam ni Okay kita guna tone ada Kita pilih eyedropper tu Dia ada tepi ni ada eyedropper Kita klik pada colour kita dah lah ni kan Klik pada colour kita Kita ajar kot birah atas sekali alik kanan tu Alik kanan tu dia ada Dia ada tu So kita boleh gelap situ ha. Ataupun cerah sikit Pasal cahaya kau tu kan Kita cerah sikit pada asar ha. So kita klik Kita feel dalam tu Feel jangan Jangan ada putus deh. Kalau putus Dia akan jadi tak, tak masuk Kalau kita buat tu tak masuk Feel dia tu maknanya ada hok tak sambung ha. Jadi kita kena buat sambung lah kau Okay, gitu. Amrai. Oh sorry. Kita ni kita nak cerah alik ni. Alik kiri. Mana gelak lah. Kita gelak alik ni. Kita gelak. Sikit. Ha gitu. Okay. So warna kulit pun sama. Kulit ni macam-macam. Kadang-kadang dia tak sabar. Uh, ah, Awak pilih suku kadang-kadang boleh pilih color lain sikit. Ambil cahaya hot koko gelap sikit. Ha, so kita terapis. Nah gitu. Okay, so outline tadi kita double click. Lepas tu kita delete. Ha, double click kita delete. Okay, janggut tadi ni pun ada tadi kan. So kita gelakkan sikit. Ah gitu. Ni simple lah pakai nak lukis comel-comel sikit dia punya apa? Baik nombor satu. Uh, macam ke klingo kita ke ada ada go tu, ada lain-lain kita ah, buat lah. Ah, ni kita boleh buat secara tambahan nanti. Okey, siap dah interface. Ah, kalau nak comel lagi, ejah lagi lah. Buat lagi comel-comel sikit. Okey, ni siaplah face. Ha, siap satu layer. Okey, atas ni kan face layer. Kita lock selalu. Lock kunci. Bukan lock lock gitu je. Lah. <laughs> kita kunci. Okey, lock supaya kita nak buat benda lain tu dia tak kena terganggu dah. Ha, dia dia kunci. Ah. Hai uh, Izzuan Hadi Terima kasih Izzuan Hadi Masuk-masuk Ah, uh, Otai join. Ah, uh, jangan main main. Otai duk perhati tu. Ah, uh, hai Faiz Hafizuddin. Ah, uh, Saiful Amri. Hai Cik Saiful kita tu. Ah, uh, Sami Razali. Ah, uh, Nik Zabawi. Assalamualaikum belaka. Selamat pagi belaka tu. Ah, uh, thanks thanks join ada tutorial sama Amir hari ni. Okey. Lepas tu Ah, uh, Bro buat uh, kening dulu ataupun mata pun boleh lah okey abang nak kening dulu dalam flash ni sebab apa kenapa abang buat layer layer layer sebab kita nak buat animasi mudah ha dia tak mengganggu okey kita buat kening dulu okey abang pergi ke new layer atas tu atas ni dia ada new layer abang taik sini kening Okey, kene ya oke kene abang pakai outline abang malah nak lukis gitu lah <clears throat> oke abang buat luar dulu kita buat gini Ah gitu. Okey, kita buat warna Jangan guna warna hitam dah Guna warna kelabu sikit tidak 100% hitam so pada buah itu dan nak berakak sikit ah ha, tu sedap dia pakai flash ni dia boleh buat gate oi ha, kena yang tahu ha, gitu eh. Aduh, pemaan deh ni. Balah, kita buat sampel dah. Okey bila siap kening ni dia boleh group dia boleh dia group kita menggunakan control. kita select kening tu kita uh, ah, group ke dia group ni supaya kita tak boleh nak ajar-ajar lah kita nak fix dia lah gitu kan group dia control G eh control G control G dia group dia akan jadi part segi gini ha uh, Oh, ah, okay, okay, kening kita gitu. Oh, jadi sepemunggu lain. <laughs> Okay so kalau kita kecil dia sikit Kita pergi ke gradient transform tu Okay kita kecil sikit Dia boleh jahat-jahat tau Okay tak kita Okay Lo ni dia macam ada koci tau Dia macam ada Kita nak tak bebas kita nak tu Dia tu Nak nak sesama satu tu Di hujung sana tu Okey, nampak tak ni? Ni uh, ni. Ada ikon mesti uh, ah, magnet. Ha, uh, ikon magnet ni ni dia dia macam dia lock ah uh, kita tu dia koci. So kita buat ikon ni uh, kita bebas nak kat mana. Ha, nampak? Kita bebas. Kalau ada lock tu tak boleh dia jadi ikut dia. Uh, so berat Okey, buat gitu simple. Ha. Uh. Okey, siap keni sebelah lah ni kita buat sebelah-sebelah ha. keni sebelah abang control C control V ha. so abang copy lah tak payah nak lukis banyak-banyak kali so kita betul sini lah Okey, ada keni dah. Ah, jadi keni dah. Jadi keni dah. Nampak? Okey, siap dua kening tu. Kita group dua-dua tu. Kita group Eh? Ctrl G eh, G. Gana G. Okey. Dia sekarang ada dua kening. Ha. Ah. Uh, Hai Nik Zawawi. Ah, kemah. Thank you ja, thank you ja. Ah, Mama, hai Mama Syairan Thank you Thank you Syah Cik Fakih ah, Belajar belajar belajar Bubuh laptop depan tu ah, Syamir Razali Duk perhati tak di lagi <laughs> Perhati ni ah, Perhati perhati perhati Belajar belajar Okay ah, Roslan Ghazali Sahabat Abironi ah, Ni kata-kata belakang ni masuk ni ah, Memang Ha. Okey. Siap kening. <clears throat> mata pula. Okey, kita buat mata pula. Okey, mata pula dah. Okey, mata bro ni lagu mana? Kalau ada cermin depan boleh tengok. So, kita tengok. Tak bro, bro nak, nak tengok di apa? Okey, jap dah. Okey. Ah, tu. Nampak jadi dua kening dah tadi ke? Kan? Tadi tak nampak. Ah. Biasalah tak canggih mana guna goni lagi ni. Lagu tu lah. Okey. Lah ni ada kening. Kita tengok ada kening. Uh, kita nak buat mata. Okey, mata Abra ni uh, lagu mana? Abra ke mata ripi. Oh, nak kata Cina tak tak seperti Cina. Ha, uh, gitu. Hai Datuk Khairi, Assalamualaikum. Terima kasih. Masuk masuk masuk. Ah, Datuk nak belajar masih, juga Datuk. <laughs> Okey. Mata dia berbuat simple-simple. Okey, kita buat mata kita ni dua supo ya kan. Lah, okay? So, kita buat sebelah dulu. Macam buat kening tadi. Okey, kita koci dia lalu. Ha, supaya tak mengganggu nanti. So, kita buka layer baru. Insert layer, kita type mata. mata lah ok mata um, ok kita buat gitu ok mata gitu so, kita tengoklah kalau mata kita ni ada tu ke kita boleh lukis itu so dalam plan ni kita boleh ejah-ejah uh, ah, kita agak sikit Ah, berat akak sikit gitu. Ha. Apa dak? Orang oh, besar sikit. Cara nak buat mata ni. Ha, gitu. Lepas tu dia ada dua keadaan. Setengah animasi kita buat tu mata kita ni dia boleh gerak. Kalau animasi dia boleh gerak. Kita tengok kan, kita pandai kan, kita tengok situ gitu. Jadi hari ni aku tak cerita lagi tu, waktu tu ha, nanti coming soon. Ni kita buat mata saja dulu dah. Okey, kita buat hmm. mata itulah. Okey, apa buat gitu dulu. Kenapa apa buat gitu? Ha, okay, biasa ni kita lah. Kita buat dulu, so kita buat dulu. Apa tu kita buat? lah. Pak atas tu kita buat. Dilek, kita bilik. Ah, ha, kita ambil. Oh, dalam tu saja deh. So pergi ke uh, fill color tu Mata bro ni warna apa Ikut lah kalau warna hitam Simple Sample lah like, apa uh, ah, Warna hitam gitu uh, Anak mata tu warna hitam betul lah Okay So flash wala Walaupun warna putih Kena bubuh juga color putih Sebab dia akan jadi transparent Kalau kita bubuh dalam gapa-gapa lah uh, So kita Klik hitam tu tak apa Okay Lepas tu klik putih balik Okay. Ha. Kita buat outline dalam ni. Double click pada outline ni kita buat. Ha. Barulah dia, dia nampak. Ha. Gitulah. Ha, mata. Nak comel lagi kita boleh buat gradient. Gradient ni lagu ni dah. Ada tanda bawah dia ni. Tanda macam gelap ceruh gitu. Okay, apa dah fee eh. Okay. Ha, ni yang berbuat gradient ni mata ni. Nak suruh nampak. Ha, tak kecil lah. Tu sangat ke. So. Ha, mata berat tu gitu. Ha, gitu. Lepas tu birat-birat ni. Kena bubuh colour tu. Warna putih. Ha, tak nampak sih. Kalau, confuse, confused, was-was buh warna lain dulu gitu. Ha, lepas tu buh warna putih. Okey, putih. Okey, siap. Nak buh kening kau nak buat apa? Ha, Bubuhlah. Okey, berbubuhlah dah. Ha, kening ni abro nak pakai line dia satu. Eh, kening pula dah. Bulu mata. Okey, abro buat gitu gitu. Itu kita berwarna hitam. Warna hitam lah. Okay, warna hitam warna tu lah. Warna koko. So, kalau buat outline dia, kita akan nampak gitu lah. Uh, ah, okay. Hai Zahri Sam. Ah, Datin Sri. Ah, welcome welcome Muhammad Badrul. Hafiz Aberella. <laughs> Okey, tolong share-share like-like banyak dah. Ah, kita kongsi sama-sama ah, ilmu ni. Okey, sekarang ni siap mata. Ah, kita kecil lah. Bubuh biasa sesuai tak okey mata besar gitu kan kita tengok oh jadi mata gapo ni kita kecil lah sikit uh, secukup rasa lah dipanggil kecil secukup rasa okey okey sekarang dah nampak dah mata kita tu so apa highlight sekali lagi. kita copy kita paste macam apa tadi Ctrl C, Ctrl V. Okey, lepas tu kita pergi ke modify, kita nak transform, transform. uh, flip horizontal lah dia balik. Dia flip horizontal ni dia akan balik. So kita letaklah. lah, uh, so bro edge lah sikit. Okey, dah. Eh? Sama, sama molek. Hmm. Ha, ni macam mu'alah dah nampak. Ha, gitu. Okey. Mata sudah ada. Hmm, nampak lebar sangat ah. Ni kita tengok ah. So kita naik ejah muka tadi biar masuk sikit. So apa lagi klik pada face mula tadi, buai koci tadi. Okey. Jangan klik dalam ni lah. Jangan klik dalam ni klik di butir hak alus atas tu ada butir ada titik alus tu ha, klik sana ha, kita kecil sikit ok gitu okay, kita koci balik so pergi ke mata balik atas ni jangan kucar dalam layer orang lain tu jangan masuk layer kening nak ngejah layer face ha, layer mata-mata ok ambil kecil sikit tak malek lah <coughs> Sorry Okay siap lah mata tu ha, Bila siap mata Kita koci pula ha. Okay Kita tengok Hak mana benda tak gerak Tak ada animate Kita hanya buat dalam satu layer lah kalau macam mulut dia gerak So kena buat layer, layer lain Mata dia akan gerak Kening akan gerak Kena buat layer lain Ni hidung Hidung dia tak gerak Kita buat layer yang sama Dalam face tadi Okay Kita pergi ke face balik Kita buka koci dia Kita buat hidung Berapa kali apa? Dah tiga lah Okay kita buat hidung Okay Kita buat hidung Setengah orang ni dia lukis uh, Stroke gitu lah ha, macam-macam lah Setengah tu dia buat lah Kau ni pun ada ha, Okay Dia buat gitu pun ada ha, gitu Abang aku buat hidung lah Okay So Lagu tu lah hidung Abang lah, ha. Nak kata kepek tak seperti kepek <laughs> Moga orang Tak answer mana okay Okay gitu Okay So kita kunci balik ha, Mana kita tambah hidung saja. Kalau nak boost shading ke apa tu Boost itulah Ok sekarang kita nak buat mulut pula Ok Kita pergi ke new layer Kita taik lip Lip lah Lip ni mulut lah Ok Kalau kita nak buat animasi Kita kena kena sediakan Kena lukis banyak Mulut dia tu A buka O um, A kalau animasi kita perlukan benda gitu. Ha, jadi abang abang abang tak buat animasi lagi ni. Abang nak ayat cara nak buat gun ni dulu. Okey, mulut dia simple ya abang. Guna line tu tarik kita. Okey. senyumlah sikit ha gitu sebab gitu ataupun kita boleh lukis juga ha, ha boleh lukis banyak-banyak lah kita nak gana ha. ha, nampak tak ha, jadi muka siapa tak tahu ni ha. ha. Okay Ah, hi Afi. Hi Jazlan. Ha, masuklah, masuklah. Pok yo ha, bana. Ha, sinabana. Ha, masuk belako. Hmm. Share-share tu deh, sobat. Share-share belako. Okey. Sekarang sudah ada belako dah. Mulut gapo semua ada dah. So, apa nak no. Ha, itulah. Ha, lock dulu. Okey, sekarang ni kita sudah ada palo ha, Belum masuk tubuh ke apa lagi tu Baru empala dulu Okey So ini adalah lukisan yang kita buat siap dalam library deh. Dalam library Dia panggil ha. Top pair tu kena masuk dalam siri satu lah Berapa banyak dah satu-satu Okey Sudah ada dalam library deh. Okey, kita nak pergi ke panel paparan pula. Ha, mana panel paparan tu? So, panel paparan kita klik scene atas dia ni, scene 1. Ile, bukan ile, dia ada ya, ada dalam library. Ha, panel paparan ni ni lah tempat kita akan tunjuk uh, presentation kita ni. Ha, ni. Ha, ni. Dia layer akan jadi tak satu balik. Ha, sebab ni layer lain dah. Tadi library. Ha, ni layer dalam paparan eh. Okey, sebelah uh, kalau kita tengok sebelah uh, apa kanan bro tu nampak muka tak ada ha tak nampak muka tak ada so kita heret dia masuk oh sorry Okey, sebelum kita nak start masuk dalam paparan ni, kita mesti kena ada background. Okey, uh, dan seterusnya lah. So, uh, ah, Abra, Abra tak buat background gapo lagi dah. Kita nak tahu dia duduk dalam ni dulu. Ha, uh, gitu. Okey, sekarang ni kita sudah ada. So, apa letak gini? Okey, kita sudah ada dah pala. Ha, nak kon lagi tu ke? Nak kon lagi ni ke? Ha. Okey. Ha, gitu. Ni dalam panel. Okey, biar dulu. So, okey, seterusnya so, Ah, kita nak buat uh, tubuh dia scrub dulu deh. Kita buat tekok dia dulu. Ah, sekali dengan tubuh tubuh dia ni kita buat uh, siapa mana ikutlah siapa scrub kau dulu. Okey, nak buat tubuh kena buka layer pula, insert layer, new symbol balik, taik situ tubuhlah, lah. Ah, tubuh. <clears throat> Ok, tubuh dah. Pertama, kita buka layer pala dulu. Pala ni buat apa? Hak kita lukis tadi. Ok, pala dah. Ok, kita pergi sebelah kanan ni, klik. Pala tadi. Ok, so kita kecil sikit. Ok. Kunci dulu. Ok, buka layer baru. Kita buat tubuh dia. Okey, layer ni hak hak mana duduk atas, hak tu lah akan duduk depan. Okey, kalau duduk bawah pada dia yang ke bawah dia duduk belakang. Ha, gitu. So <clears throat> Ah, baru buat tok depan dulu lah. Pada kita tok dia belakang. Pasal apa kita nak buat tekok dia ni kita akan nampak. Okey, buat gini. Ha, so. Tu. Okay. uh, gitu okay sikit Eh, pakai baju ke apa nak baju t-shirt t-shirt lah kalau ada kolah berkolah lah ha, so Apabila ah, tutup Kalau kita tak tutup Kita fill color dalam ni ni Dia tak lihat lah. Dia tak apa uh, Dia tak masuk lah. ah ha, kita. Warna kulit Ambil warna hok kita hok ada dah Guna eyedropper klik lah Okay gitu Tengok dia duduk depan ni Badan ni duduk depan kepala Jadi dia, kita senang nak lukis lah okay ha, paling kita tak belakang okey kita buka gitu sikitlah okey buai hok mana tak sel tu okey macam biasa tadi kita buat shape dia Rengkah-rengkah hmm, lah berbuat ni Okey kita So klik pada eyedropper Klik pada baju tadi Kita gelak sikit Ok kita gelak sikit Ha gitu hmm, Gitu pun boleh ha, Ni kita pergi sini balik ha, So kulit gelak dia tadi tu Okey, sekarang sudah ada baju. Ha. Tu okeylah nak suka macam-macam ambil buat kedut-kedut uh, ya, sikit gitu kau buatlah atas kreativiti masing-masing dah. Okey, kita pun lah ni di atas ni. Nak taik nama layer uh, badan dah. Okey. Dia di atas. So apa tolak cara dia nak tolak gana? Okey, bro zoom Okey, ni ke? Ada dua tu. Ada dua ni. Kita tolak mari gini. Tarik dia drag. Ha. Tarik mari bawah. Okey, kalau naik atas naik atas. Ha, okey. Abang besar sikit. Okey, kita tarik mari bawah, tarik mari bawah, dia akan duduk belakang kita. Ha, bila siap. Ctrl G. Group. Group dia tak boleh lah. Kalau nak itu balik, Ctrl B. Uh, nanti abang-abang bagi teks dia tu. Nak tanya boleh tanya dah lelah dah. Uh, kita direct sini abang tengok. Um, hai Mama Anwari. Ah. Samlina. Ah, ha, nah. Masuk nah. Share-share banyak nah. Pacak pok gede tu, pok tat. <laughs> Cik Mi. Ha, selamat pagi belaka tu. Ha. Okey. Uh, tubuh biru ni dia nampak belok sikit ah ha, tu, nampak panjang ni sikit. Ha, kecacat test sikit. Okey, kita tengok ah. Mana boleh tu? So kita control B balik. Control B ni dia nak ungroup. Control B di ungroup. So abra halak sikit lah. Kawasan tu abra nak masuk kita ha, sama lah bagi sama ah ha, gitu okey kita control G balik ah ha, group okey so sekarang kita sudah ada uh, muka dengan tubuh ha, belum nak buat animasi lagi ni tak boleh nak buat gerak lagi ha, kena siap karakter dulu ha, macam kalau oya sama Said Abra siap satu-satu Muka dia Subuh dia suku belaka. Ha. Okey, nanti abang akan tunjuk lagu mana abang buat tu nanti. Ha. Ni nak suruh peher dulu macam mana abang buat. Okey, siap ah. Okey, sekarang siap dah karakter kita. So, kita pergi ke panel paparel tadi. Kita tengok hot tubuh deh. Bukan hot palo tadi, hot tubuh. Ha, kita tarik masuk ke banner ok lagu ni lah banner kita kita uh, render tu dia akan ikut panel hak putih ni lah ok Abang nak buat background belakang ni background ni uh, kita boleh import jpeg file ataupun kita boleh lukis diri pun boleh uh, so uh, apa ingat no luki apa tak sebab background lagi lah pernah nak kosong macam kita ambil gambar pasport eh <laughs> Okay, pergi ke bawah dia ni Okay, dia ke layer naik atas So, kita tarik main bawah Kita tarik situ, DK lah, background Okay, background Kita klik part segi ni So kita tarik biar lepas daripada uh, garis sel putih tu. Putih tu ketah kita. Kalau lepas tu dia uh, dia tak kena apa lah bila kita compile tu. Okey, so benda nampak warna. Ha, uh, gambar pasport eh. Dia nak pergi ke biru. Ha, uh, pakai gradient eh. Gradient. Okey, kita fill dia letter. Okey, buai koci dia ni. Kalau lock lock fill ni dia tak akut ke ni? Ha, kita koci gitu. tu. So, pergi ke gradient tools, kita Ha, tak kita. Kita nak buat lagu mana? So, lo lah ni kita ada uh, buka air besar. So, kita nak tengok buat kerja dalam uh, frame frame hot paparan nanti. Uh, control shift W. Uh, control shift W ni so kita adjust satu dia dalam 50%. Uh, ah, Okey, inilah. Inilah paparan kita akan nampak nanti. Ah. Uh, gitu. Hai Cik Mi Selamat pagi Assalamualaikum belakang tu Muhammad Bur- Burhan ah, Terima kasih AB Studio Jam oh, Masuk Zuha Abdullah ah, Land Speaker ah. Syamir Razali Ejah Safe Animasi tu Kemah <laughs> Oh tu, perkara wajib Kalau kita buat kerja gani ni Ha, kena save. Okey. Cara nak save. Okey. Cara nak save. Abang ah, Rana ayat kau mentagi. Cara nak save eh. Kita pergi ke file macam biasa lah. Save as. Ha, kita save mana. Uh, ni. Dalam folder gap. Oh. Okey. Abang Rana situ. Gambar. Passport. Okey. Save. Extension dia FLA. Ha, bukan JPEG kau ke apa GIF kau dok. Ha, dia master copy dia F F L A. So kita save. Ha, gitu ya. Next time nak bagi pula kau nak buat tu buka file tu je lah. Okay. So pukul sebelah. Abang Rakib berhenti dalam pukul dua belah. Uh, nanti kita sambung hotline pulak lah. Kalau nak cerita sini panjang sangat. Okay ada apa-apa soalan tak? Haa nak tanya Lepas ni mungkin boleh buat karakter sendiri dah Satu lagi kita nak lukis muka kita sendiri ke Kita ambil gambar kita Kita trace Haa cara nak trace Macam gini lah Ok belajar tracing Kalau ni siap dah dah eh? Siap dah Hai Hamidi Hussein ah sila share-share belakang sahabat-sahabat kita dah. Eh? Share because orang-orang hok mana boleh tengok lagi. Ha, kita sebarkan ha, ilmu-ilmu gini. Ha, ah, musim PKP ni kita duduk rumah kan. Jadi buatlah sesuatu perkara yang boleh mendatangkan manfaat. Ha, selain daripada kita buat kerja-kerja lain lah. Okay. So background ini abra group Ctrl G abra lock dia situ ha, Kita tak kasih lah So, kita boleh letak lah mana-mana kita nak letak dia ni. Ha. Katakan Abra nak masuk grafik. Nak import lagu mana. Sini Abra tutup dulu background dia ni. Pakoh. Dia ada. Kita pakoh tak sebut tengok. Kita buka layer baru. Tarik bawah sekali. Okay. Import. Okay. Pergi kita import file dia akan keluar dua gitu ha. nampak tak kalau telefon ni dia halus so abang besar sikit ha, gitu kita pergi import uh, import ok kita pergi import ada import to stage import to library pun ada ha, ada belakang tapi kalau kita import to stage Dia automatic akan masuk dalam library juga ha, Biasa boleh ha, uh, Buat dalam library dululah Import to library Okay Bila import to library Dia akan keluar macam ni ha, Dia akan keluar lah File tu So kita carilah uh, Dalam Gapo kita tak Background kita nak cari tu Katalah Berat ambil ni dah kita apa cari okay ambil ambil gambar ambil lah gambar mana-mana ok uh, ha, import lah kita klik ok tadi so gambar tu dia akan ada dalam library sebagai grafik lah eh? sebagai grafik so kita tarik dia masuk ke layer atas tu uh, bawah tu sorry uh, layer bawah sekali so besar lah sikit tekan shift ah ha. kalau buat animasi dia kena ada bahagian buat background bahagian buat anime ha, banyaklah dia ada bagi-bagi tugas ha, kita Okey, hari ni setakat tu je boleh terang. Nanti banyak-banyak takut tak faham pening. Uh, kalau nak lebih lagi, kena follow Abra punya channel lah. Abra akan beri keterangan sana. Uh, so, ni Abra ajar cara kita nak buat tu dulu dah. Cara nak buat karakter tu. Uh, bersama dengan grafik. So, kita boleh letak lah mana-mana kita nak letak. Nak kecil ke, nak besar ke. Ke mana-mana. Situ. Ya, ikutlah kita nak letak mana. Ha, letak situ lah supaya kita boleh buat uh, uh, macam baca berita ah uh, sorry alhamdulillah dia ni ada kot biga tepi kan ha, ni untuk top video kau gapo ha, tu dalam editing lah dalam editing itu video kita boleh buat Okey, apa rono? Okey, ini apa rono kau tu? Hmm. Okay, abang nak slow sound sikit. Ha, gitu. Okay. Okay, tengok komen dulu mentah. Okay. Hai Farah Aina. Ha. Hamidi Hussein. Ah, Faizul Rabahan Mak Min, Oh ada berlaku ni oh. Ah, jangan lupa share-share dah ah, ha. Jangan lupa share berlaku Kita belajar ini buat karakter dulu Ha, ah, Abrol akan berhenti dari pukul 12. Ha, ah, nanti akan bersambung pula lah untuk seterusnya. Okey, sekarang ni Abrol siap dah. Okey, Abrol nak animate. Ha, animate sikit lah. Gapa dulu kita nak animate? Mata dulu lah. Kita kena buat uh, mata dulu. So, nak animate, nak we animate dia ni, kita kena masuk dalam library yang kita buat tadi uh, tubuh tak dia bukan kepala kepala ni biar gitu ya okey kita pergi ke tubuh dia dia ada sekali dua tubuh dengan uh, kepala dia kan okey So sini ada koci badai dia ni Tak usah bagi ganggu lah Tak usah kita tertarik ke apa Drag dia sana sini Dia koci situ Kita pergi kepala Kita buat balik koci tu So ni kepala dia So kita akan nampak sini Uh, okay. Oh, ni dalam itulah library eh. Sorry tadi. Dalam library kita akan nampak sini. Dia ada satu titik uh, tengah-tengah uh, ni. Dia ada satu titik pointer ni. Ha. Pointer ni ni dia uh, tempat di mana kita nak rotate tu dia akan ikut tengah-tengah gitu. Macam J kan. Jauh J tu dia ada tengah tu kan. So Abra tak say tak tengah kalau kita tak tengah-tengah kita nak scale dia gun ni kan dia akan mesti gitu ha oh, nampak okey dok gitu ha jadi <laughs> flat lah kan okey Abang letak dia mana? Abang tarik letak dekat dagu. Bawah sekali kotak ni. Okey, nampak tak? Kotak bawah tu. Ha, barulah kita boleh kot gitu. Ha, gitu uh, flash ni dia basic uh, ah, bila tunjuk ni dia basic jadi kita kena buat dalam layer lah ada satu program tu dia dia boleh capur sekali uh, badan kita dengan kepala dia panggil teknik bond bond uh, animator pro uh, any pro dia guna bond uh, tu abang tu cerita lain dah hanya abang nak cara hot ni dia Okey. Okey, maknanya nak buat gitu. Nak buat gini ha boleh. Okey. Okey sikit. Okey. Hai Mak Ming. Ah, selamat tengah hari lah kita ni. Nak masuk tengah hari ni. Okey. Apa nak animate mata dia? Okey, oh, nak animate mata kita pergi ke ataupun kita double click pada palo ni okey kita double click kita klik dua kali situ dia akan masuk ke panel palo tadi abero ah, tadi dah panel tadi ke kan? ha. so sini kita lock belakang tadi so kita tengok mata mata kita buka hak mata saja besar sikit ha, kita buka hak mata saja Kalau lain kita kunci dah Okey, no anime. Ha, ah, dalam siri kedua tu apa dia ajar dah. Ha, siri pertama tak silap. Ada dah. Ha, maksud dia layer dengan frame. Okey, frame layer kat tepi ni. Layer ni layer 1 2 3 kan. Frame ni kok ngane. Alah ke kanan ni frame. Bermaksud dia ketah. Ketah kita. Ketah kita lukis dah. Kan? Selah, selah, selah, selah. ni lah frame. So bila nak buka Katalah Arab pergi ke sampai 150 atas ni Terselect gitu Klik butang kiri mouse tu Select gitu kita F5 F5 ni dia buka So kita nampak sini Satu satu track Dia masuk gini ke okay? okay F5 dia satu track gitu Okay F5 Yang ha, ni Ni helai ya 1, 2, 3, 4, 5 Sampai lah berapa Beri-beri boleh buat Okey, ni baru buat mata saja. Okey, so kita pergi kat mata. Buatlah mana-mana. Ha, jangan konsep orang lain. Mata saja eh. Dan ni mata baru buka. Ha, baru nak sudah so klik. Ha, okey, lagu mana kita nak buat mata klik. So kita besar sikit. Okey. Abang lagi frame kedua ataupun mana-mana kita boleh buat lah. Abang pergi frame kedua dia ni. Frame kedua pergi tolak pergi tepi tu klik klik icon selection tu klik kat mata kan okay? sebelah dia titik ni mata kan okay? ni mata pertama mata kedua kita buat ha, biasa apa tak buat dekat-dekat lah dia panggil timing kita buka jarak sikit ha, mungkin dalam frame ketiga tu kita nak buat mata ok klik butang kanan dalam screen tu ha, kita ha, FNE uh, ah, create eh sorry jadi jadi sini Ah, baru <laughs> tak ingat tu. Dia main short form macam. Lah, okay. Dia klik shift F6. Shift. Apa ah, ke shift? F6. F6. Sorry, sorry. F6 dia akan keluar butir seputih lagi. F6 ni F9 ni dia ambil hok hok ada sebelum ada tu. Kalau kita F5 okay, kita Z balik. Kalau F5 dia akan jadi helai yang baru. Dia akan hilang. Eh sorry. F7. Oh tak ada apa. Tak nampak. Okay, F7 kita nak buka helai yang baru. Kita klik F7 dia akan jadi kosong. Ha, jadi tak ada mata kita ni. Okey, control Z balik. F5 kita nak tambah frame lah. F9 kita buat. F9 F6 dia akan dia akan ambil hot background sebelum tu. Okey, sekarang ni jangan konsep hot pertama tadi. Pertama tadi dia buka dah gini. Yang kedua ni apa roi nak delete. Mata kita ni dia gitu kan. So pertama tadi buka, okey buka, dia gini dia buka. Lepas tu dia dia kepek sikit tutup. Ha, gitu. So, abra pergi kepada uh, frame kedua tu, abra tutup sikit. Ha, gitu. Boot delete lah. Ha, so, sama ada kita nak lukis balik ataupun kita guna ink bottle tepi ni. Ha, ni dia ambil tu ni. Abra nak ambil size dia lah. Baru nampak sama. Sama. gitu. Ha, repeat dah. Okey, kita tengok atas ni. Ha, kita. Dia kena ada kening sikit. Okey, kening kita nak tutup apa ah, pakai lima tak di apa eh. Kita slow sikit. Oh. Okey. Kita ya tak abrafi tak masuk apa? Tak boleh, tak boleh nak itu itu. Ha ni boleh. Sebab ada benda hak tak menyambung. Dia tak dia tak masuk oleh. Ha. Ada lagi tu. kita buka sikit lagi okay, delete outline dia okay. key dia uh, di keyboard ni ada key apa sebelah M tu dia panggil key kanan tu ha, kita check ha, apa okay. ataupun kita main kat atas ni Okey, pergi ke frame ketiga. Uh, lakar pula dua frame tadi. Kita F0 lagi. Ha, F0 lagi. F6. Okey, F6. Ha, ni. Apa Roy nak delete lah. Delete dulu. Okey. Okey, kita. Gitu. Hmm, apa dak? Klik dah mata dia tu. Okey. Okey, klik dah. Okey, kening kita bubuh lah. Uh. Okey, tu itu. Eh, kening, kening sama, belum mata. Hai Mak Min, thank you Abel Roy, berkongsi ilmu. Ah, sama-sama. Tak apa, tak apa. Nanti boleh buat belakang. Nanti boleh buat sendiri ke apa. Okay. Oh, sorry, sorry. Salah, salah. Klik. Eh, buat dah. Ha, okay. Kita betul lah. Macam ni. Okay. Ha, nampak? Ha, klik dah. So, abang lagi ke serata-pata balik? Okey. Dalam flash bila animate dia akan jale. Bila kita buka track dia tu layer-layer tu, bila kita buka layer dia akan jale dah. Kalau kita play buat button atas ni ada button play. Okey, button play ni boleh ambil dalam window. Ha. Window toolbar controller. Dia akan keluar button play tu. Windows toolbar controller. Ha, dia akan tubik. So bila play ha, dia klik gitu. Berapa dia tutup mata? Sebab kita buat frame sini Dia tutup kan? Dia, bila tutup situ, tutup habis So kita kena buka balik Nak buka balik mata kita, klik kan? Okay, kita klik, pakai klik aja Oh, tepuk siya kita So kena buka balik Ambil hak tengah balik tadi, copy Klik butang kanan mouse tu Kita copy Okay, kita copy frame Gitu sebelah hak tadi hak jam mata tu ha, ah, klik butang kanan balik paste frame ha, dia ambil balik hak tengah lepas tu ambil balik hak celik luas tadi copy ha, dia akan jadi pak ha, satu hak buka kedua dia tu ketiga tutup rapat Uh, kelima ya Keempat dia buka sikit Kelima dia buka balik Haa gitu Okay so kita tengok sini apa ha, dia klik eh dia buka balik ha, tak klik dah sebab apa sebab tak ada apa kita tak buat uh, tu dia tak klik nak suruh klik semua dia looping sebenarnya tapi dia panjang lah lambat klik okey kita kita copy kita select jangan klik butang kiri mouse tu kita drag semua sekali gitu okey lepas kita klik butang kanan mouse copy frame Okay, kita letak kawasan mana kita nak letak. Mata kita nak klik waktu mana. Ikutlah. Okay, kita letak mana-mana. Aku letak situ lah. Jangan letak dalam layer orang lain dah. Layer mata. Piece frame. Ha, letaklah banyak mana pun nak letak. Siapa lah berapa. Okay, sini kena pastikan. Ni dia panjang ni sebab frame baru ke. Kita tambah dia jadi nak panjang. So, kita select sini. Tekan Shift F5. Okey, shift L5 ni dia tarik masuk sama ataupun kalau kita tak tak, tak, tak itu kita pergi ke hujung sekali tu, kita tekan shift l ya. Tekan banyak kali dia akan masuk. Ha. jangan bagi lebih-lebih-lebih, dia kena straight. Belakang tu dia kena uh, dinding tu kena betul semua. Jangan ada tu auto oh, panjang auto oh, ni masuk tak Dia kena tu. So, bila berplay, ha dia akan tunggu ah, klik ah. Ha. Ha begitu caranya. Kita nak buat mata dalam flash. Okey ni dalam library dah. Okey bila kita masuk dalam uh, main page panel kita nak nak preview tu. Uh, dia akan klik semua sama dah lah. Ha. Okey, pergi balik kepada panel tadi. Okey, Ctrl Shift W. Abra tu ke 50% lah. Okey, dalam panel ni dia tak ada frame. Kita kena buat, kena buka. Macam dalam library tadi. Oh ni kita buka lah berapa bagi kita nak buka. Apa letak dalam 300 lah, 310 tu select belakang tu F5. Ha. So kita pilih lah. Eh sorry dalam tubuh dalam tubuh habis tak buka lagi ha, kalau tak gerak ni dalam tubuh kena buka juga ha, dia sepatutnya lepas kita buat tadi kita pergi ke, ke tubuh ha, dalam tubuh ni buka panjang mana kita nak buka ikut F5 gitu ya Okey, masuk dalam ni balik dah ha, klik ya. Lah. hmm, sentiasa berkelip <laughs> ha, boleh tak? Okey, boleh tak? mudah kan? Mudah lah kalau tahu kau tak tahu tak mudah. Okey. Siaplah. Ha klik. Kalau nak buat lip sync kecek kening naik turun ha, kena berpandu ke kepada audio lah. Okey. Siap untuk animate. So ini abra looping. Kita boleh looping. Loop playback dipanggil loop playback. Ha, loop playback ni dia akan juga sama lah. Ha, so siap so kerja kita save balik. Jangan tinggal salah kau tak ada api. Kita buat kerja sehari sutuk. Maka menangis tak berlagu. Ha, sebab lagu copyright tak boleh lah. Okey kita save je lah. <coughs> Okey gitu. Okey. Masuk-masuk-masuk ha, Ada lagi tak tengah hari dah ni ha. Kalau ada tinggal-tinggal lah, bro tak sebut-sebut tu Maaf ah tu Tak perasan Okay So ha, Lip sync cerita lain dah ha, Ni apa bro nak tunjuk karakter Okey, macam katalah kita nak trace muka kita lah. Kita nak lukis. Okey, saya stop dulu. Katalah kita nak trace muka kita. Uh, keadaan pun macam uh, sama juga macam tadi. Okay, kita buka new symbol. Kita taip trace lah. Ha, ni kepada yang tidak tahu melukis. Tak erti lah melukis tu. Dia boleh trace uh, tekuk tekuk ha tekuk okey kita tekuk okey buka nama baru kalau lain tak secara lah file lain tu duduk dalam library belakang kita buka file baru kita so um, katalah baru nak import ada. dah eh. Okey, sekarang ni baru nak import Spotify Sekejap eh Abang kena cari dulu Ah, share-share belakang dah eh. Share-share belakang Bagi kita belajar belakang hari ni uh, Mana file dia ni <clears throat> Hmm Okey. Okey, Abara nak ambil Ha. ha ni antara watak-watak oi oh, ya, sama saya palo saja. Ha, Abra buat sipir satu library supaya next time kita boleh guna lagi. Okey, Abra nak trace ha, muka dia ni. Ni ke gerak lah. Ha, gegok lah ni. Sebab kita buka layer dia tu. Dia gegok lah. Ha, nampak tak? Dia gegok. Okay. Dia gegok. Ha, so, abang nak ambil uh, side dulu. Okay, abang copy dia. Ctrl C. Buka dalam ni. Ni abang lukis dalam ni kan? So, kita pergi ke gambar kita tadi. Kosong tadi. Kita Ctrl V. Dia ketubik muka side situ. Okey, berbesar sikit. Ha, ni saya. Ni kata lah, ni import. Kita boleh import grafik ke apa boleh import. Ha, dia kata ambil gambar gitu. Nak trace dia. Sekarang kita atas dia ni kosong kan. Eh. Ha. Hai Syah. Um, kita nak trace side ni dah. Kita sebelah dia tu. Frame kedua tadi tu. Kita F7 ha, Macam berat tadi kan F7 ni dia helai yang baru Dia kos, dia ketah baru ha, So apa besar sikit Kita tengok sini Okey, kita tengok di atas ni tak Tadi muka saik sini kan Ni ada muka saik sini Kalau kita tengok sini ni ha, Kita tengok sini dia ada muka saik ni Okey, kita nak trace Gifring kedua tadi kita ambil tengok sini ada kotak sebutir sini. Yeah, onion skin outline onion skin atau edit multi frame. Ni edit multi frame ni dia akan okay, nampak uh, hot original lah. So kita nak biar nampak kelabu bela-bela gitu. Klik situ. Ha, bila kita klik sini dia akan keluar macam bela gini. Nampak tak? ha, Dia akan keluar gain ni ha, Ni sebab nampak lain dalil ni Hak berai tu lah ni Hak berai luki-luki ni Dia akan nampak tu So nak trace dia Pergi ke pencil Kalau pakai sini pakai tiga kan eh? Tebal sikit ke pergi ke zoom dia zoom besar sikit nak trace sama ada muka kita ke muka gapo ke kita boleh trace sini so kita lukilah lah ha, lagi outline dulu kita ha, kena terus terus molek lah tekuk tekuk molek Okay. Ha, tak sama sikit tak apa sikit. buat face dulu dah. Macam beraja buat mula-mula tadi. Muka kita tu buat hak layout dulu. Ha, kasar-kasar dulu. Ha, lepas tu dia boleh betul ni. Ha, flan dia boleh betul nak sama ke apa. Ha, boleh tarik-tarik. <coughs> Okey. Tutup balik hok atas tadi. Onion skin tu. Ha, ah, ha, so kita tengoklah. Hok kita tekuk tadi. Tutup balik. Ha. Okey, mata pula. Ha, so kening kening. dah yang sama tadi dah. Kena buat suku. Kalau kening, kena buka layer baru. Kita pergi F7. Layer baru dah F7 Kita buatlah kening Okay buat gitu Okay AP Kemudian kita buat outline dia Tarik sikit-sikit tu Tarik ha, gitu kening kalau abrah biasa abrah buat dulu abrah tak boleh lay lagi abrah kiri dulu semua siap-siap Okey, mata buat ulat dulu tebas eh. Satu. Okay. Okey. Okey, kita gitu. Masuk tiga ni. Kita buat hidung dia. Okey. <coughs> Tutup balik. Ah, nampak tak? Ah, kita trace. Okey, trace. Buai hok hok hok mana ada lebih-lebih tu kita boleh buai. Okey. Kalau kita nak buah color pun, buah buah. Okey, kita pergi frame tadi, kedua tadi. Tengok color dia kan. So kita ambil color dia sini. Okey, misalnya kalau kita ambil tak boleh, maknanya di group group tak boleh cross kan. So kita kena control B lah. Control B ni dia buka balik. Ha, kita boleh ambil lah color dia tu. Oh, sorry. Give ring kedua tadi, ha fill kita. Bahasa apa ni mata ni? Ha, sebab berbuat layer tadi kan. Atas tu kita buat hak tu. Ha, ni kita buat bawah dulu. Um, kita ni masuk ada butuh eh takpelah kita tu ha, keadaannya sama macam bro yang tadi lah nak buat shading ke apa semua tu so mata dia ni mana putih ok hmm, gitu lah ha, tu teknik tracing ok teknik tracing kita nak tekuk uh, muka kita ke muka karakter-karakter lain ke gitulah. Okey ada ada 7 minit lagi abrain ah, tu so kita tunjuk okey ni pala saat ni abrain ah, double click dah oh sorry tak ya tak apa go tu so saya ke sini ah apa yang kita tengok sini tengok abrain buat tadi kan mata ni la ni mata dia ni ada ah, klik apa abrain mata gitu ha apa dah Ha gitu. Kita copy paste lah. Ha. Ni dia jadi gitu, dia gini ha, dia klik klik klik klik gitu. Ha. Hak tu kita ikut lah nak copy paste ke, mana pun. Okey. Okey, muluk apa baru buat suku juga tadi. Pertama kita lukis hok gini. Dia tutup. Kedua kita lukis dia buka. Ah, ha. dia dia buka mulut. Ketiga dia buat oh E M A ni arwah. Ha, ni dia sign ni dia ada ada passing macam-macam passing. Ha, dia tolu eh macam-macam passing ada. Ha, gitu. Ha. Jangan kata payahnya oh, banyak nak buat. Ah ha, tak payah, eh, tak payah mikir ni. Hak ni ni bila dah advance boleh lah. Okey. Oh, ah. Ha. kita buat siap-siap ha, siap atau klik kau ha. semua ni bergantung kepada audio biasa abang akan rekod audio dulu Uh, kita akan rekod suara habis sopi dulu uh, Siap-siap semua dengan skrip ke molek-molek dah Kita import audio tu masuk ke flash Dan kita ha, uh, lah karakter ni uh, lip sync yang kita buat ni Ikut dalek audio dia buat uh, Tu untuk siri lepas ni Ha baru ke? Ya, Ha cuma beroyak cara dia dulu. Ha dia gitu. So nanti dah kita tengok semata uh, ha, sample hot ha, ada dah. Ha kita tengok sini. Jadi eh mama pau. Mama pau. Akak tali berbunyi. Hello. Ha ni ya, Pomak ya, Pau. Ha, eh, lah. Ya, ha watak Pomak Pau. Semua <laughs> karakter ni abang berbuat berdasarkan a abang tengoklah. Ha kadang saya sayang kita royak. Oh, Telur muka, tapi maha hok nak jaga Hai Halimi Halil. Ha, ah, ah Muhammad Zumairi. Berapa ribu Pokka, Aika sampun. Arung lah. napas Oh, ho masuk laku. Perancis. Perancis tu kita duduk kat sini, gecek lumalan lebih kurang kau belajar kapal terbang. Ha ha ha ha. Ha, ya. Ha, semua ni kita rekod audio dulu baru kita buat mulut dia. Bergerakkan dia lain pula. Ha, mana proses tu ha, banyak ya, jugaklah ya, ya, tapi ya, ya. Kita hata, kita kalau hok simple tu mudah je. Kalau hok gini memang banyaklah. Ha. Kalau nak tanya Tain. direct pun boleh khabar Roy. Akak telefon ibu. Hmm. Lagu tu lah. Hello. Ha ha. Bukan kita atas doh ke tiga orang. Ah, ha, midah sidah wani. Gadia? Balik. Balik mengo bayar gaji dok budaknya nak mangkang. Nak apa-apa orang pula? Ni orang. Ha, ha. tunggu lusa dah. Lusa, lusa. Ha, ha. Terima kasih. Ha, gitulah. Ha, tu salah satu dalam kisah Abra buat. Ha, lama dah. Ha, Uh, sudah menjadi ikutan dah uh, dengan gaya-gaya dia so gaya-gaya tu apa ha, uh, create lah sendiri kita tengok dia punya apa uh, watak-watak di sekeliling kita ni. Ha, sebenarnya animasi ni abang buat ni abang pandukan dengan watak-watak abang tengok. Ha, terlatah orang-orang kita. Orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Jadi abang perhati. Jadi kita kena kena tajam lah. <laughs> Jadi kita kena tengok. Apa <laughs> mana kita rasa ada mencuci hati tu. Watak tu kita buat lah. Ha, jadi buat saat ni dia ada watak masing-masing. Boyoh lagu ni, samak jenis gini. Ha, samak ni jenis buah sikit. Buah kita besar memang ada orang gitu. Ha, tapi kita kita buat benda ni ni sebagai pengajaran lah ikut tag kan eh. bukan nak suruh ikut jadi tak molek benda molek tu kita ikut ha. Hai Nasrullah nah ha, Nasrul Arjuna oh, Tengah-tengah hari belakang ni masuk <laughs> Ah uh, share share belaka tak mau dah ni. Kurang apa dah kita ni? Ah uh, panjang dah bro ini. Ah uh, dalam 2 minit lagi abang nak berhenti. Ah uh, nanti kita akan jumpa di siri kepak pula. Ah uh, siri kepak tu lip sync. Ah uh, penceritaan pasal buat mukna buat mulut pergerak ke gapo dulu. Ah uh. So lagu tu lah uh, ah, Abra harap Gapa Abra kongsi pagi ni memberi manfaat kepada anda semua uh, terutama adik-adik kita lah hak mana belajar animasi gapo semua tu hak berminat boleh boleh buat dengan kaedah ni uh, paling simple dulu uh, soal 3D ke soal apa dipanggil CGI apa-apalah uh, tu tak usah nak mikir lebih lagi uh, bagus untuk sebagai pengetahuan bagus untuk kita Ah, tahu benda tu. Ha, jadi kemampuan kita ni tak sampai tahap tu lagi. Ha, kita ni biarlah kita daripada bawah. Kita belajar basic, kita tahu cara lagu mana nak buat, cukup dulu. Ha, kalau 3D, dia ada keadaan lain pula. Ha, ha, tu tu advance lah. Kalau kita sudah ada cukup kelengkapan, kita ada modal yang besar, kita boleh buat tu. Barulah kita boleh cara tu. Memang 3D ni comel. Ha, memang comel, kita boleh guna banyak untuk 3D tapi uh, sebab itulah Habroi tak tak fokus ke 3D lagi. Pertama costing uh, kena banyak ni lah kena banyak team nak buat 3D ni. Uh, macam 2D biasa ni sekadar untuk kita nak buat diri kita sendiri nak promote ke gapo ke boleh guna kaedah Habroi ajar ni. Ha, uh, InsyaAllah. Maknanya uh, situlah. Uh, ah, Habra enak wayak lah. Okey, satu lagi. Uh, Abratris uh, naik hot. Kalau kita nak kecek bug hot tadi. Bug hot. Tak ada, nanti Abra tunjuk. Jangan kejut dah. Ni Abra Ha, dia kata, Abra, turut terus muka dia, Abra. Nampak gini, gini, kan? Okay, berapa buat? Okay, ni. Kalau hak mana kenal tu, kenal lah ha. <laughs> ha, ni salah seorang sahabat bro aku ni student uh, student bro dulu lama dah dia ni ha, kalau siapa kenal tu uh, kenal lah ha, ni yang bro terih lah dia bagi gambar kita terus ikut cara belajar tadi ha, terih muka dia rambut apa semua ni bukit anime ha, ni dia nak gambar skeping jadi kita lukis uh, skeping terus gitu Ha, lepas tu kita save sebagai uh, JPEG ke gapo. Hai Zaleha Manja. Ha, adik, adik kita tu. Ralik tengok bab-bab software gini. Kita bab-bab gini titik air mulut. <laughs> Boleh belajar dah. Uh, eh, buat ni. Boleh dah. Ha, abang ajar dah ni. Ha. Abang, ramah tanya, abang boleh ajar dah. Boleh rayak dah. Ha, ni salah satu hak kita trace lah ni. Ha, hai Abel Roy. Hai. Ha, ha sihat ke tu? <laughs> Lama tak jumpa lah belaka. Ha. Okey. Ha, gitulah. Kalau ada apa-apa uh, nak tanya pasal animasi ataupun pasal nak lukis lebih lagi uh, boleh email kabar tak apa ha email ataupun masuk dalam Up Media Production uh, channel Up Media Production YouTube tu uh, boleh tengok abang buat hot detail lagi dalam tu nah, ha, kita boleh kongsi sama-sama share sama-sama uh, sekarang ni zaman teknologi nak kena ada intro nak kena ada macam-macam ya apa-apa-apa ni tubik ni uh, jadi keadaan ni kita boleh guna lah. Okey. So di sinilah. Ha, setakat tu saja hak kita boleh kongsi hari ni. Allah kau masuk ni. Pokka. Kenal. <laughs> Kenal apa Oh, yang itu orang okay, Soho tu. Ha. Okey, setakat hari ni saja uh, boleh share dengan anda semua uh, cara-cara kita nak buat uh, karakter apa hok simple lah ni. Ha, nanti untuk seterusnya boleh uh, masuk ataupun layari channel Art Media Productions uh, ha, Super dengan uh, ni, uh, atas tu Apa ha, dah tulis kan tepi tu uh, Masuk channel Art Media Production uh, Tengoklah uh, Channel baru ni janganlah fokus ke animasi saja Tengoklah benda-benda lain Kadang-kadang benda-benda kita boleh kongsi bersama uh, okay. Abro akan buat training lah Gapur nanti situ uh, Sebab kita ni Alah, mana ilmu ni jangan jangan kopi, jangan simpan saja. Share lah kalau mana boleh guna guna. Rezeki Allah buat dah masing-masing. Ha, hak ni lebih, hak ni kurang. Hak tu jangan tak wiyah, hak tu kita kena berserah lah. Ha, yang penting berdoa, ha, minta-minta kadang-kadang doa sahabat-sahabat kita pun berkat. Ha, murah rezeki lah apa ha, tu. Okey. Kita jumpa lagi di siri akan datang pulak uh, bersama Iberoy dalam tutorial ni. Okey, kita jumpa lagi belakang tu. Okey, Assalamualaikum belakang.